Բարև ձեզ։ Եկեք անենք մի քանի վարժություն, կարաչակեմ ամեն վարժությունը լուծել ինքնուրույն, հետո շարունակել նայել վիդեոն, որ տեսնեք լուծումը։ Ուրեմն առաջին հարցը։ Ինչ պետք է ստեղ փոխել, որպեսի alert արվի ուրեմն 45։ Այսինքն, այս this.age-ը, սա պետք է հղի այս 23-ին, որպեսի նա գումարվի 45 ուրեմն այս 22-ի հետ եւ դառնա 45։ Միտքը ինչում է, որ այս ֆունկցիան կցած է այս a-ին, մենք կետով կանչում ենք foo-ին, հա, այս ֆունկցիային, եւ փոխանցում ենք իրեն այս զանգվածը, որի մեջ կա ընդամենը մի հատ աշոյ 22։ Մենք այդ զանգվածով պատտվում ենք for each, որին փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա, որ կկանչվի ամեն արժեքի համար։ Այստեղ կա ընդամենը մի հատ արժեք, հետեւաբար այս արժեքը 22-ը կգնա կմտնի value մեջ, եւ մենք պետքա այդ 22-ը գումարենք այս 23-ի հետ, okay? Նախ եւ առաջ եկեք ուղակի այս կոդը աշխատացնենք եւ տեսնենք ինչ կլինի։ Nan, not a number. Okay, ուրեմն ինչ որ մի բան սխալ է կատարվում։ Um I I S կոդում, okay? ձեզ ասեմ ուրեմն նախ եւ առաջ, եթե ստեղ ուրեմն debugger անենք, որպեսի ուսումնասիրենք այս this-ը, նայեք ինչ կստացվի եթե run անենք, ահա, ուրեմն մենք մտանք այստեղ, եթե մենք this-ի վրա պահենք, տեսնում եք window object-ն է, okay, ինչու, որովհետև ճիշտ է, որ այո, այս ֆունկցիան, այս ֆունկցիան ունի իր this-ը, այսպես, որը կլինի, քանի որ կետով ենք կանչում, կետի ձախ կողմի արժեք, այսինքն այս a-ը, այսինքն այս object-ը, այսինքն ստեղ, եթե մենք անենք alert this.h, սա կվերադարձնի մեզ 23 Okay։ Սա okay է, բայց խնդիրը ինչում է, որ քանի որ մենք այստեղ այստեղ ստեղծում ենք մի հատ առանձին ֆունկցիա եւ փոխանցում ենք նրան for each-ին։ For each-ը ստանում է հղումը դեպի այդ ֆունկցիայի եւ կանչում է իրեն։ Հետևաբար նա աշխատում է որպես սովորական ֆունկցիա, այսինքն եթե մենք վերադառնանք մեր օրենքներին, այս օրենքներին, հա, այդ ֆունկցիան կկանչվի այսպես for each-ի կողմից for each-ը ներքին կոդ է for each-ի կվերցնի այդ ֆունկցիային եւ ընդհանրապես կկանչի եւ հետեւաբար իր this-ը կլինի կամ window-ն կամ եթե use strict ենք օգտագործում կլինի undefined okay okay ինչ կարող ենք անենք մի քանի բան նախ կարող ենք այս ֆունկցիային ընդհանրապես bind անենք this-ին .bind this Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, դե մենք գիտենք, որ ստեղի this-ը, այս this-ը, չէ, քանի որ մենք կետով ենք անջում, հղված է դեպի այս object, չէ։ Այսինքն մենք կարող ենք ասենք, մենք մի րոպե, ուզում ենք այս ֆունկցիան էլ աշխատի նույն this-ով։ Հետևաբար մենք կարող ենք անենք bind this։ Bind-ը ինչ է անում, էլի եմ իջացնում։ Bind-ը վերադարձում է մի հատ նոր ֆունկցիա, okay, որը ուրեմն տակից իրականում կանչում է հին ֆունկցիային, այն ֆունկցիան, որ ինքը bind է արել, բայց կանչում է իրեն կամ call-ով կամ apply-ով եւ փոխանցում է այս կոնտեքստը, այս object-ը, որպեսզի այդ naked ֆունկցիան աշխատի այդ this-ով։ Ամ նենց որ հիմա տեսնենք ինչ կլինի։ Խնդրեմ 45 Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ամենը, քանի որ հիմա մի հատ ֆունկցիա է, որը կկանչի այս հին ֆունկցիային, այս այս հին ֆունկցիային, բայց կփոխանցի այս սա որպես իր this-ը, հիմա այս this-ը դառնում է այս this-ը։ Հետևաբար this-ի age-ը լինում է 23 գումարած 22 եւ մենք ստանում ենք 45։ Okay։ Սա առաջին օրինակը։ Անցանք առաջ։ Երկրորդ հարցը ինչ alert կարվի այս իրավիճակում, հա, հիմա մենք եթե alert անենք, ինչ կտեսնենք։ Ամ ուրեմն եկեք ուսումնասիրենք կոդը նախ եւ առաջ։ Ուրեմն մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա zoom, որը իր մեջից ասում է this stage։ Եթե մենք ընդհանրապես կանչենք zoom-ին, այսպես, չէ՞։ Այսպես։ Եթե մոռանանք այս քանի մասին, zoom, քանի որ կպած չի կոնկրետ ինչ-որ օբյեկտին, bind չի արած եւ այլն, իր this-ը կլինի կամ window object-ը, global object-ը կամ undefined, եթե strict mode-ում եք, չէ։ Լավ, այդքանը գիտենք։ Ուրիշ ինչ գիտենք, որ ուրեմն կա մի հատ object, որը ունի ընդամենը age 44, եւ կա եւս մեկ հատ object a, որի մեջ կա age 23 եւ որը ունի ուրեմն մի հատ բանալի foo որը հղում է այստեղ եկեք ուշադիր նայենք։ Ինչին։ Զուտ է դե այս ֆունկցիան է, bind-ը հիշեք, որ վերադարձում է մի հատ նոր ֆունկցիա, որը տակից կկանչի հին ֆունկցիային, այսինքն zoo-ին, .call կամ .apply-ով եւ կփոխանցի սա որպես առաջին պարամետրը, որպես առաջին արժեքը apply-ին կամ call-ին։ Հետևաբար այս զուն կաշխատի այս կոնտեքստի մեջ, այս this-ով։ Okay, հիմա նայեք։ Ինչ կլինի, եթե ես անեմ a get foo եւ կանչեմ։ Ինչ կտեսնենք, այս this-ը որը կլինի։ Այստեղ եկեք աշխատացնենք նախ եւ առաջ 44 Այսինքն մի րոպե, բայց դուք ասեք, բայց այդտեղ օրենք ունենք մենք, հոփ հոփ հոփ հոփ հոփ Եթե մենք կետով ենք աշխատացնում, սա, չէ, այս ֆունկցիայի this-ը պետք է լինի կետի ձախ կողմի արժեքը, չէ, հիշում ենք այդ օրենքը, այդ ոնց ա, որ ստեղ չի գործում, գործում է, գործում է, հիշեք, որ zoo.bind-ը վերադարձում է մի հատ նոր ֆունկցիա, այդ նոր ֆունկցիայի this-ը, այո, կլինի ISA-ը կլինի այս օբյեկտը։ Դա չի փոխվում։ Բայց հիշեք, որ այդ նոր ֆունկցիան տակից կանչում է հին ֆունկցիային։ Okay։ Իսկ հին ֆունկցիային կանչում է այս կոնտեքստով, որովհետև մենք արդեն bind արել ենք, մենք իրեն ասել ենք ֆունկցիա ջան, պահի այս օբյեկտը քո մեջ, եւ երբ որ դու ապագայում կանչես զույն, կանչիր այս կոնտեքստով, այս this-ով։ Հետևաբար կապ չունի այդ նոր ստեղծված ֆունկցիայի դեսը ինչա, ինքը տակից հին ֆունկցիային զույն մեկը կկանչի տրված bind bind արած, այսպես ասած, this-ով։ Okay։ Դրա համար էլի էլի եմ ասում, նայեք, սա նույնն է ինչպես որ սա։ Եկեք ցանցանենք function եկեք շյան ստեղծենք, որը ներտակից կանի zoo.call b։ Հիմա հիմա եթե ես a.foo կանչեմ, ճիշտ է, որ this այստեղ, this-ը, հա? Այ s մասը, this-ը։ Այո, կհղի դեպի s object-ը։ Բայց ինչ կապ ունի, եթե մեկ տակից մեկը անում ենք zoo.call եւ անում ենք b։ Բնականաբար zoo-ն հիմա կաշխատի b կոնտեքստի մեջ, այսինքն b-ն կլինի zoo-ի this-ը։ Հասկացա՞ք։ Հիմա Այդ դրա համար, երբ որ մենք անում ենք a.foo, այո, fun այդ նոր ստեղծած ֆունկցիայի this-ը, այո, կլինի այս օբյեկտը, բայց ինքը տակից, քանի որ zoom կանչում է տրված bind արած կոնտեքստով, zoom կաշխատի b կոնտեքստի մեջ եւ մենք կստանանք 44։ Այդքան բան։ Անցանք առաջ։ Ամ փոխեք այս կոդը այնպես, որպեսի alert արվի mic։ Այստեղ հետաքրքիր է, ուրեմն մենք ունենք երկու հատ object, a եւ b, a-ի մեջ կա name Joe եւ f, որը հողում է մի հատ ֆունկցիային, որը alert է անում this.name։ Հիմա ես եթե ընդհանրապես կանչեմ a.f, չէ՞, ինչ կլինի, դե f-ը կընդունի կետի ցախ կողմի արժեքը որպես իր this-ը, հետեւաբար մենք կստանանք Joe չէ, աշխատացեցի, տեսակ Joe։ Ամ հմ, բայց ոնց անենք, որպեսի ինքը իր this-ը լինի is object-ը, որպեսի մենք ստանանք mic։ Դե հիշեք, որ մենք ունենք ֆունկցիաներ, որոնք որ հնարավորություն են մեզ տալիս կանչել ֆունկցիան կոնկրետ ինչ-որ կոնտեքստով, կոնկրետ ինչ-որ this-ով։ Այդ ֆունկցիաները կոչվում են call եւ apply։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք a get f Սա մեզ կտա հղումը դեպի այս ֆունկցիային, չէ, դեպի այս s ֆունկցիային։ Հիմա այդ ֆունկցիային մենք կարող ենք անենք .call եւ փոխանցենք իրեն b։ Ինչ է ստացվում, որ ստեղ a-ից ստանում ենք f-ի հղումը, հղում դեպի այս ֆունկցիան, եւ այս ֆունկցիայի .call-ով փոխանցում ենք b կոնտեքստը այսինքն հիմա f-ը կաշխատի B կոնտեքստի մեջ։ Սա այս օրենքին, մի րոպե, այս օրենքին չի ջարդում։ Ինչու? Որովհետև ստեղ մենք չենք կանչում f-ին։ Մենք ընդհանրապես ստանում ենք հղումը դեպի f-ին։ Սա նույնն է, ինչպես որ մենք անենք const, չգիտեմ, z, թող լինի a.f եւ հետո z.call անենք, չէ՞ ստեղ որևէ այստեղ մենք կանչում ենք f-ին։ Ոչ, հետեւաբար առաջին օրենքը չի։ Այս այս համընկվում է մեր երրորդ օրենքներին call կամ apply, okay? Մենք կարող ենք կամ call-ով անենք, կամ apply-ով անենք։ Այսինքն ստեղ կարող ենք call-ի տեղը անենք apply, ելի նույն ձևի կաշխատի։ Այ հիմա եթե մենք run անենք, ինչպես տեսնում ենք, մենք կստանանք mic։ Okay։ Սա նույնն է, ինչպես որ եթե այս ֆունկցիան առանձին գրված լիներ, um const z թող լինի, ինչու՞ չէ։ Երբեմն։ Ահա, սա լիներ z եւ ստեղ անենք z.apply։ Տեսնում եք, չէ՞ որ նույն բանն է։ Այսինքն ստեղ ստեղծեցի մի հատ ֆունկցիա գցեցի այս փոփոխականի մեջ, ստեղ այս փոփոխականի արժեքը, այսինքն հասցեն այս ֆունկցիայի, հղումը այս ֆունկցիայի կոպի արեցի այս որպես արժեք այս բանալին, հա, f բանալին, եւ ստեղ ուրեմն այդ ֆունկցիային արեցի .apply, կարող էի անել .call եւ փոխանցեցի կոնտեքստը կամ n this-ը, որը ես ուզում եմ, որ ինքը օգտագործի, երբ նա աշխատի։ Հետևաբար աշխատացրեցի եւ ստացա mic։ Բարձր եկեք վերադառնանք մեր լուծումին, ոնց է մեր լուծումը, այ էս էր, ոկե, սենց թո մնա, շարնակեցինք, հիմա, ինչպես կարող ենք այս վունքսյան ոգտագործենք, որպեսի ստեղծենք միատ նոր օբջեկտ, որ նկարագրում է մարդում, հա, իր անունը և տարիքը, նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք, ինչ կլինի այս իրավիճակում, եթե ես հիմա alert անեմ, ինչ կստանամ Եկեք տեսնենք։ Undefined։ Ինչու undefined։ Դե հիշեք այդ էս որ մեծատառը, թող չշփոթի ձեզ։ Սենց էլ լինի, սենց էլ լինի, գնայեք, սենց էլ լինի, նույն ձևի աշխատելու, okay։ Սա ընդհանրը ֆունկցիա է, ընդհանրը, որի անունը person է։ Ուղղակի մեծատառով եմ գրել, որովհետև օգտագործելու ենք իրեն object ստեղծելու համար, հեսա։ Հիմնականում այն ֆունկցիաները, որոնք որ ստեղծ մենք օգտագործում ենք որպեսի նոր object ստեղծենք, լինում են մեծատառով։ Okay, հիմնականում ձևը տենց է։ Իսկ սովորական ֆունկցիաները, որոնք որ ուղղակի ինչ-որ գործողություն են անում, լինում են փոքրատառով։ Okay։ Okay, um okay, ունենք մի հատ ֆունկցիա, Իսկ ինչ կլինի, եկեք մոռանանք այս ամենի մասին, եթե ես ընդհանրապես կանչեմ այս ֆունկցիային person։ Չէ՞։ Նախ եւ առաջ, առաջին հարցը։ Ինքը ինչ է վերադարձնում ուշադրին նայենք, ոչ մի բան, չկա ստեղ return, որպես ինքը վերադացներ պետք է լինել return օրինակ 2, չէ, այ հիմա եթե իրեն կանչեմ, ինքը կվերադարձնի 2, չէ, ոչ մի բարփան չկա ստեղ, Okay, այսինքն ինքը ոչ մի բան չի վերադառնում։ Դրա համար, եթե ես եթե ես սա վերագրեի ինչ որ մի a-ին եւ alert անեմ a, a-ը կլինի undefined։ Ինչու՞, որտեվ person-ը ոչ մի բան չի վերադառնում մեզ, ոչ մի sense հետաքրքիր այն փաստը, որ ինքը մեծատառ է, ոչ մի բան չի փոխում։ Եկեք փոքրատառ դարձնենք իրեն, նույն բանն է ստացվում։ Okay։ Լավ։ Իսկ հարց. իրա this-ը ի՞նչ է։ Դե հիշեք, ելի վերադառնանք մեր օրենքներին։ Եթե մենք ուղակի կանչենք մի հատ ֆունկցիա, իրա this-ը strict mode-ում կլինի undefined, բայց սովորական mode-ում կլինի window, global object-ը browser-ի մեջ իհարկե։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք իրեն կանչում ենք, իր this-ը լինում է window object-ը, որին մենք անունը փոխում ենք, դարձնում ենք mic, age-ը կպցնում դարձնում ենք 33 եւ վերադառնում ենք ոչ մի բան։ Այսինքն, այս եթե մենք հիմա կանչենք, հիմա alert անենք window.age։ Ինչ կստացվի։ 33 Ինչու էլի եմ ասում։ Երբ որ մենք այս ֆունկցիան կանչում ենք, իր this-ը լինում է global object-ը, window object-ը, այսինքն այս this-ը իրականում դառնում է window object-ը, որի get age-ը, age բանալին, մենք դարձնում ենք 33 Հետևաբար ապագայում, երբ որ կարդում ենք նրան, ստանում ենք այդ 33-ը։ Հետեկանք։ Okay, Իսկ ինչ պետք է, եկեք էլի մեծատար դարձնենք, որտեվ հիմա արդեն ստեղծելու ենք մի հատ նոր object։ Ինչպես կարելի է հիմա այս ֆունկցիան օգտագործել, որպեսզի այս this-ը լինի մի հատ ոչ թե window object-ը, այլ միայն նոր ստեղծված object։ Եվ այնպես անել, որպեսզի այս ֆունկցիան վերադարձնի այդ նոր ստեղծված object-ը մեզ։ Մենք պետք է այդ ֆունկցիային կանչենք new-ով։ Այսպես new Երբ որ մենք new ենք անում, ինքը տակից անում է this թող լինի նոր object եւ վերջում ինքը տակից անում է return this։ Այսինքն ինքը ամենասկզբից ստեղծում է մի հատ object եւ ամենավերջում վերադարձնում է այդ նոր ստեղծված object-ը։ Մենք այդ նոր ստեղծված object-ին կարող ենք հղենք this-ով, իրեն փոխենք, իրեն ավելացնենք ինչ-որ բանալիներ, ինչ-որ ֆունկցիաներ, կապ չունի ինչ ուզենք, եւ հետո այդ նոր ստեղծված object-ը կվերադարձնի։ Այսինքն հիմա a-ը կունենա մի հատ object, որի մեջ կլինի name եւ age։ Եկեք alert անենք, հիմա անենք json.stringify a undefined 2 run անենք։ Խնդրեմ։ Okay, այսինքն ստացանք մի հատ object, որի մեջ կան name Mike, age 33։ Um, նայեք, Մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք ստեղծենք նոր օբյեկտ այսպես, չէ՞, const a թող լինի, այս նույնը մենք կարող ենք սենց անենք, չէ՞, ուս թող լինի name mike age 33, չէ՞, մենք կարող ենք այսպես ստեղծենք իրան։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ եթե մենք ստեղծել ենք ինչ-որ համակարգ, որտեղ որ մենք անընդհատ պետք է մոտավորապես նույն ստրուկտուրայով օբյեկտ ստեղծել, մենք ամենտեղ պետք է նորից այս ամենչը գրենք։ Իսկ իսկ դրա տեղը մենք կարող ենք ստեղծել մի հատ function constructor, այսպես ասած, որը ընդունում է name եւ age եւ վերագրում է այդ name-ը ստեղ, օրինակ age-ը ստեղ Եվ հիմա ապագայում, երբ մենք ուզենանք ստեղծել նոր մարդ, մենք կարող ենք անենք new person, փոխանցենք Mike, փոխանցենք տարիքը, եւ ինքը արդեն կվերադառնի object-ը, որը արդեն ունի այդ ստրուկտուրան։ Եվ այդ օբյեկտը նաև կարող է իրան արդեն կապած ունենա ֆունկցիաներ եւ այլն, որոնք որ մենք կպցնում ենք այս ֆունկցիայի մեջ։ Այսինքն ամբողջ այդ մարդու օբյեկտը ստրուկտուրան մենք միանգամից ստանում ենք։ Ոչ թե ամեն անգամ ստեղծում ենք այդ ամբողջ ստրուկտուրան ամենտեղ մեր կոդի մեջ։ Այս տիպի մոտեցում մենք կտեսնենք ավելի հաճախ ապագայում, okay։ Բայց սուղակի այս պահին պետք է հասկանալ, որ մենք կարող ենք այս պահին ստեղծենք օբյեկտը երկու ձևով կամ կարող ենք ստեղծենք այն փակագծներով, այն խոճուր փակագծներով ինքնուրույն, կամ կարող ենք ստեղծենք ֆունկցիա, որին եթե new-ով կանչենք, կստեղծի այդ նոր օբյեկտը եւ կվերադարձնի։ Այդքան բան։ Okay, անցանք առաջ։ Եկեք փոխենք կոդը, որպեսզի այս this-ը լինի undefined։ Okay։ Մենք գիտենք, որ եթե մենք սովորական ուղղակի ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա եւ կանչենք իրեն, իրա this-ը լինում է global object-ը, հա, այսպես ասած window object-ը browser-ի մեջ, չէ՞։ Բայց ինչպես կարող ենք դա անջատենք, հա, այդ մոտեցումը։ Մենք կարող ենք վերևը գրենք շակարդների մեջ use strict։ Okay, use strict այս uStrict-ը ասում է JavaScript-ի այդ աշխատող այն այն կոդը, որը աշխատացնում է մեր JavaScript-ը, իրեն ասում է, որ խնդրում եմ JavaScript-ը աշխատացրու մի քիչ ուրիշ ձևով։ Okay։ Իրականում այս uScript-ը, այս uStrict-ը որոշ ուրիշ բաներն էլ է փոխում, անջատում եւ այլն, բայց այս բանին եկեք ուշադրություն դարձնենք այս փոփոխությանը, որ երբ որ մենք աշխատացնում ենք strict mode-ում, սովորական ֆունկցիան, սովորական ասելով մի ֆունկցիա, որը bind արած չի, որին apply կամ call-ով չենք անում եւ get-ով չենք կանչում, այլ ուղակի կանչում ենք։ Իր this-ը լինում է undefined, դադարք, okay? Um, այսինքն հիմա, եթե մենք alert անենք, տեսնենք, որ կա undefined։ Իսկ առանց այս use strict-ի, եթե մենք աշխատացնեինք, մենք կստանայինք window, okay? Um, Այդքան բան։ Հույսով եմ ես քանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ